नेपालीको ढुकढुकी र भरोसाको केन्द्र तिम्रो जीवन देशको लागि विकासको यन्त्र फेरि पनि फेरि पनि ल्याउनु पर्छ केपी ओलीलाई देशको लागि आज अनि चाहियो भोलिलाई फेरि पनि ल्याउनु पर्छ केपी ओलीलाई देशको लागि आज अनि चाहियो लागि आज अनि चाहियो

लागि आज अनि चाहियो भनेलाई आज भन्दा झन् झन् खाँचो नेपालीको परिचय बाँकी नै छ फिर्ता ल्याउन हाम्रो जमिन माटो साकार पार्न सुखी नेपाली समृद्धिको बाटो फेरि पनि फेरि पनि ल्याउनु पर्छ केपी ओलीलाई देशको लागि आज अनि चाहियो भोलिलाई फेरि पनि ल्याउनु पर्छ केपी ओली आज अनि चाहियो भोलिलाई देशको लागि आज अनि चाहियो भोलिलाई आजभन्दा झन् झन् खाँचो भयो भोलिलाई गरिब दुखी जनताको सधैँ राख्यौ देशको लागि आज अनि चाहियो भोलिलाई देशको लागि आज अनि चाहियो छन् सारा जनता केपी ओली जिन्दाबाद भन्दैछन् फेरि पनि फेरि पनि ल्याउनु पर्छ केपी ओलीलाई देशको लागि आज अनि चाहियो भोलिलाई फेरि पनि ल्याउनु पर्छ केपी ओलीलाई देशको लागि आज अनि चाहियो भोलिलाई देशको लागि आज अनि चाहियो भोलिलाई